Thank you. Halo. Attends, répète encore. Vous êtes en train de vous appareiller pour euh, faire votre cabanon? Oui, je cherche ma casquette, là. Ah, elle est où? Je ne sais pas. Ah, je l'ai donnée à un passant. Ah, vous bien fait. Ouais. Bon. Tu peux amener deux oreillers, Yann, dans, dans, dans notre balançoire. Ah, ouais. Oui. je cherche ma casquette. Bon, trouve-moi là. Le sabbat, je l'avais donné. c'est beau, hein? Ça, c'est le squelette. C'est le devant, la porte, puis il va y avoir deux petites fenêtres. OK, je photographie. Hello. Tabela Paranoramos. Lá no Sureça era filho da Pinta. Bauruciana, né? Ja. é monte assez vite. Quand on a une bataille Ah oui, oui, c'est ça. Là, maintenant, Oui, oui, oui. C'est ça. C'est pour ça que... Allô? Allô? Ça va Oui, rien sérieux. Tu tu posé Ouais. Travaille fort, hein, Alex. Fais juste le couper puis tu le mets devant. Ou le sac. C'est ça. c'est une journée euh, pas pire. On a eu un bon petit vent. Hein? Bon. OK, tu peux commencer. Je suis en train de, de prier. Je vais avoir du rempart. Bravo! Dis bravo. bravo. Oh, bonjour Alex. Bonjour. T'aimes-tu ça faire ça? Oui. Oui, ah. a pas mal de fêtes, hein? Ouais. On montre ça pour au Ouais. Oui. Là, c'est correct, Alex. Travaille fort, George. Oui. Hein? Demain, est reste. Oui, demain, le reste. Bonjour papa. Bonjour Alexandre. Allô. De travailler aujourd'hui avec vous autres. Dis allô papa. Allô Alexandre. Allô.

ça en deux parcours en ai année. Le d'intérieur. Oui. En tout cas, notre premier trosse, Alexandre, t'apprends à nous aider. Là, il est installé. On a mis du bois. On a fait comme quand on a fait à notre grosse maison. Ah, on est content. Hein? Ça va bien? Oui. Bon. Ça, OK. Hey. Le papa est à prendre ses mesures pour euh, ses traces. Oh. Ah là, oui. Puis t'es content, Alexandre, t'as un beau sourire. Hein? C'est gratis. Bon. Bravo. Bon, bouge-toi. Allô? son bord. Mais non, tassez, j'ai jamais... Dites allô

Ja. Lisa, is je aan het paal? Hallo. Hallo. Hoor.

Oui, je vous vois bien. On avance. En fin de semaine, la finition du club. Ah, j'ai hâte. Je vais vous aider en fin de semaine. Ok. C'est Spécul, c'est... On a mis une sélection de journal. Oh, bravo! Spécul, je ne vais pas être là. Je vais poser la journal chez moi qui a fait la couverture, regarde. Mais ben, je réponds pas, j'ai mon manteau et mon marteau. ah, jeune? Ouais. Je travaillais pas de carte. Ben, la carte est à la maison, j'ai mon portefeuille à mes potes. J'ai mes quatre, euh, comme des fois, bénévoles. OK. On va monter à Nicole qui s'en la photo. T'as pas trop de vertige? Ouais, t'en bien. Ouais, bon. Puis comment tu es d'en haut? Ouais, on voit tout. Ouais, hein? C'est bon. On arrête, non? Ouais, Allô, papa. Ah, ça va? Ah, oui. Ça, oui. oui. Euh, un parole de Georges. Hein? Un parole de liqueur. Allô? Allô? Maman, papa? Allô? Allô? Ouais? Ok, là, j'ai loué. Hein? J'ai appris à filmer. Here's where you're at, man. just Allô Allô, papa Allô Ça va Ouais. Ouais Ok. Allô. Allô. Ouais. way. It's far now?

votre détaillant exclusif Fido, des galeries 4 saisons de Sherbrooke, ainsi qu'à Drummondville, Granby, Saint-Hyacinthe. Pour votre prochain véhicule, ne choisissez pas au hasard. Il joue la comédie. Alexandre, tiens l'affaire. Bon. Alexandre, allô? On travaille fort? Hein? Vous êtes caché, monsieur coup? On se cache? Bon, pas grave. Bon. C'est ça, c'est bien. Hein? Hein, c'est bien ça. L'autre, l'autre côté, il est tout fait et fini. Ça nous en fait un. Là, il reste le deuxième. on est content. C'est bien. Bon. OK, on rentre sans place. Là, il va rentrer sans place. Hey, tu. Hey, dis. Hey, tu. Hein? je suis, puis... Ah, on voit, il a plancher. Bon, là, on essaye. Parfait. Bon. Bah. Là, ça de même, parce que ça va en plein milieu. Faut que quand on cloue, qu'il y ait... <laughs> Puis, monsieur, vous travaillez fort? Hein? On parle pas? Je bouge pas trop, non, non, je bouge pas trop. OK, approche, saute ta tête un ah peu. Non, mais oui. Là, je suis va tomber. OK. Il est pas OK, c'est bien. Ah, Ok, une minute. Allô, oui quoi? Allô? Allô? On est rendu chez Gabriel. Vous allez les chercher? Allô François? Allô, Allô Hélène? Allô. Ça va? Bien. Yeah. Euh, ah. il y a, arraché un ou deux. Allô? Allô? Allô! Allô Hélène! Allô maman! Allô Allo Allô Allo Rosanne. Allô François. Bye bye. Allô Annie. t'en es d'autres dans le sac à dos. Allô. Ça va? Oui, toi? ouais, ça va. Annie, t'as-tu aimé ta journée? Oui, t'as travaillé fort avec papa? Bonjour, monsieur Lacour. Hein? Annie a travaillé fort. Elle a fini les avec son père. Ah, comme ça, t'as aimé ta journée de skiving? Ouais. c'est beau. y a des un mur. Bon, Alexandre está en train de préparer la petite citrouille, la grosse citrouille. Il fait des yeux. Hein? Ah, t'es jolie, hein? Puis on va l'ouvrir après la loin. Dis bonjour, Alex. Bonjour. Bonjour. Ah, bye. Allô? Allô? Tu photographies, tu fais des barreaux? Oui, oui, oui. Ben, la première couche, c'est sûr, j'en pas une deuxième couche. Au revoir. Au revoir.

Allô? Allô, allô? Ça va? Allô, disons bonjour Olivier. Tiens, mange ça toi. Faut que tu les croches, c'est des pinottes. Allô? Agrandi? Oui, c'est rare, les bébés pleurent, sur moi pour ça. C'est rare. Les autres, ils voient derrière. Oui, mais c'est tranquille. Oui, oui. S'il y avait plein de monde qui parlait, peut-être.

Bon, je suis content. Adoptez mon petit ici, il est là, il est très beau. Merci Ali, puis Joe, puis Jacob. Il y a des petits bâtons, pour que ton, il a là. T'es sûr et certain que...

La première boîte de toilette. en plus de ça, il est plus dangereux par après parce que moi, la mettre dans sa Alex, t'avais tellement les cheveux longs là-dessus. Ah oui, oui. Oui, il avait les cheveux longs. Ouais. Ah, tu vois, il a maigri le bonhomme. Ah, j'ai pas dit, Ouais. Ah, ouais. C'est correct, là? On pose c'est le que Je pensais. Ouais. C'est bien fait, comme à chaque fois qu'il finissait, n'étais pas là. Ah, il y a la cadre, oui, Non, je sais, mais ça, c'est tellement sereine. C'est ton père qui a trouvé mon corps, je m'en rappelais de ma vie. Le bonhomme patate. Allô, Jacob. Allô. Tu joues avec le bonhomme patate? Oui. Oui? C'est le fun, hein? J'avais acheté le, le livre. Le Mais là, il y a, il y a Il y a beaucoup de euh, bébés. Euh, C'est Noël. Joyeux Noël, Jacob. Alors, Pour un auto. On va la faire marcher, d'accord. Et on va la faire marcher. On va mettre des barrières. Papa, il va la faire marcher. Regarde, d'accord.